Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Hagenbeck y desde hace ocho años vengo interpretando el maravilloso personaje de la calavera Catrina del grabador mexicano José Guadalupe formación musical como contratenor comenzó en la preparatoria al formar parte del coro de la escuela, donde cantaba con los bajos. Posteriormente, el buen tino de mi maestro en aquel entonces, el profesor Fernando Sánchez Rivero, eh, pudo descubrir en mí una capacidad en la cual yo eh, tenía un registro más amplio para poder cantar con las sopranos. Justamente, y desde ese momento, eh, terminé cantando con las sopranos hasta que terminé mi formación en la preparatoria. Posteriormente, tuve la oportunidad de formar parte del Coral Mexicano del Instituto Nacional de Bellas Artes, eh, el cual estaba dirigido con el maestro David Aronte Reyes, en donde me tocó el cincuentenario del coro en el Palacio de Dios. El personaje de la Catrina nació en mi escuela, en la Academia de San Carlos, como un acontecimiento curioso. Resulta que preparando nuestro proyecto de exposición llamado Ofrendarte, el maestro Guillermo Getino Granados eh, sugiere a nuestras compañeras que hagan ellas el performance de la Catrina. Ninguna quiso. Fue cuando levanté la mano y dije, maestro, yo quiero ser la Catrina. Él al principio se puso en contra mía, argumentándome que eso no podía ser. Finalmente accedió, solamente con una consigna, de que si salía todo mal, yo iba, yo iba este, a asumir las consecuencias, tanto del performance de la Catrina como la exposición. El proyecto comenzó con un vestido de recicle algo muy básico <laughs> que fui tomando precisamente de lo que, lo que teníamos en el salón y finalmente se dio el proyecto. Fue en 2005 cuando eh, la horrorosísima Catrina nació dentro de la Academia de San Carlos. Años después eh, soy invitado por una amiga mía maravillosa, cuentacuentos, la maestra de Dubije Santander, a un evento en el Panteón del Tepeyac. Fue un evento genial, porque fue la primera vez que Katrina dejó de ser ya un performance para convertirse ya en un personaje que cantaba. Me acuerdo que mi primera canción fue La Martiniana, con letra del maestro Andrés Elestrosa, que fue un éxito. Y de ahí se adelanta. La Calavera Catrina ha tenido la fortuna de contar con músicos de extraordinario talento. En sus inicios eh, trabajó con los hermanos Jesús y Federico Urbieta, hijos del desaparecido pintor oaxaqueño Jesús Urbieta, eh, con los cuales hice una gira al municipio de Juchitán, en Oaxaca. Después viene el maestro Roberto González de la Escuela Nacional de Música. E inmediatamente eh, viene el maestro Eduardo Rodríguez con el que he estado trabajando eh, tres años eh, ya en el proyecto Catrina Canciones y Leyendas. En por un breve periodo me acompaña el maestro Gustavo Trejo Rivera, alumno del Conservatorio Nacional de Música, y actualmente eh, la Calavera Catrina cuenta con la participación eh, de un músico en ciernes, eh, el maestro Adolfo Morales. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿quién viste a la Catrina? Bueno, pues a esta mujer viste con diseños míos confeccionados por mi madre. Fue hasta el año 2008 cuando definitivamente la calavera Catrina porta su primer vestido oficial realizado en este, una tela color obispo recamada en lentejuelas. Eh, el diseño de los vestidos eh, está acorde a los cánones de la época, de la e inspirados en la firma francesa Charles Frederick Ward de mediados del siglo XIX el árbitro, el árbitro de la moda en aquella época. Trato de que todos los vestidos y accesorios que porta el personaje sean acordes a la época, que no salgan de, que no se salgan de contexto. Y actualmente eh, cuenta el personaje con ocho vestidos, ocho vestidos de los cuales eh, tiene la costumbre de estrenar cada año. Y ha sido una cuestión muy satisfactoria. En este año 2013 he estrenado el proyecto Canto Castrato, la exaltación de una voz. Un proyecto que venía arrastrando desde hace algunos años y finalmente pude estrenarlo en el municipio de Vallehermoso, en Tamaulipas, gracias a una invitación que me hace eh, la Dirección de Cultura de dicho municipio. El proyecto está inspirado en la película eh, de Farinelli, del director Jean Cotillon. En este proyecto canto piezas sacras y áreas de ópera de compositores como Händel, Vivaldi, Bach, Broski y Pórpora. Algo muy curioso el espectáculo de Catrina Canciones y Leyendas, yo narraba, alguna, eh, narraba leyendas, pero me di cuenta que a la gente la aburren. ¿Será porque están muy largas o prefieren que el personaje cante? Razón por la cual yo decidí eliminarlas. Y así únicamente el público puede deleitarse con la sutil voz de la calavera Catrina. Espero que este, en este año el proyecto siga en ascenso, eh, presentarme en más espacios aquí del Distrito Federal y en provincia, bienvenidos, pero sobre todo que ustedes me acompañen cada año y seguir preservando esta bonita tradición de Día de Muertos que tenemos aquí, en este país. Muchas gracias.